kriz anındayken nasıl kendimizi kaybediyoruz? Az isteği yüksek olduğunda ve beynimiz o yüksek dopamini aldığı için tekrar almak istiyor. Dopamin damlasının kölesi haline geliyorsun ve alamadığında sinirli, agresif olabiliyorsun. Günlük hayattaki diğer aktivitelerden istediğin hazzı alamıyorsun. Bunun iyileşme sürecinin parçası olduğunu düşünmeliyiz. Kriz bir kere gelmeyecek, ara ara gelecek ve her seferinde güçlü bir duruş ve irade göstereceğiz. Ve o an kafamızı dağıtacak başka bir işle uğraşacağız. Pimeo denen şeyin gereksiz zaman kaybına ve enerji kaybına sebep olduğunu farkındalığıyla süreci kolaylaştıracağız. Mesele bu süreçte kararlı olmak. Savaştığımız şeyin kara bir gölgeden farkı yok. Onu nakavt yapamayız. Sadece kendimizi yorarız. Bütün mesele onun egemenliğini kabul etmemek. Evet kesinlikle. Bunların hepsini bilerek ben de bu savaşa çıktım. Sonra Borne'yi bırakmanın kolay yolu kitabını okudum. Aslında tetikleyiciler etkisizmiş. Etki yapması için onu düşünmemeye çalışmamız gerekiyormuş. Çünkü bu şekilde savaşıyoruz. Çalışmak yerine sadece izlememeliyiz ve ondan korkmamalıyız. Sonra gölge olduğunu kabul edip savaştan inmeliyiz. Benim yaptığım gibi. Ancak bir ay sonrasında onu aradım. Kendi içimde öldürdüğüm o hazza sahip olmak istedim. Bunu kontrol edemiyordum. Belki iradem güçsüzdü ve cinsel içerikli bir film izledim. Bir hafta sonra da tekrardan relapse oldum. Sonra hepsi boşuna mıydı diye aklımda soru takılıyor. Bunlarla ne yapacağımı bilmiyorsun. Her şey birbirine karışıyor. Aklımıza her daim gelebilir. Bu bizim isteğimizle de olmayabilir. Çünkü çok güçlü uyarıcılardan bahsediyoruz. Bunu beyinden söküp atmak kolay değil. Düşünmemek için beyni sürekli başka işlerle meşgul etmen gerekiyor. Onun yerine durumu içeriden değerlendireceğiz. Sorumlu olup çatışma halinde olmayacağız. Çünkü kaybederiz. Çünkü savaştığımız şeyin bir gölgeden farkı yok. Bilinçli olup delirmeyeceğiz. Bu kısa hazzı aramayacağız. Yaşamın amacı kazanmak. Ama nedense hep kazanmanın imkansız olduğu bir oyuna kendimizi çekiyoruz.'' Gönlümüzce kullanabileceğimiz bir özgürlüğü bulmak yerine kendimizi kısıtlama yoluna gidiyoruz. Kriz geldiğinde bir dur. Bak. Ben ne yapacağım? Ve beyninde pimeo yapmanı söyleyen o sesi dinle. İşaret ettiği yere değil, işaret edene bak. Onun bir gücü yok. Tek yapacağın şey onu dinlememek. Aynen belki de tek mesele bu onu yapma diyene ya da yapacağın şeyin ne kadar kötü olduğunu fark ettirene değil de yap diyene bakmak lazım. Belki de bu kriz şeytandan olabilir. İnsan da bu sesin şeytandan geldiğini tam olarak fark edebilirse o anda yenebilir. Bunu ben istemiyorum ki, o istiyor. Zaten kitapta da küçük canavar yer alır. Zehirli bir balık yenmek gibi. Onun zehirli olduğunu bilmene rağmen neden yersin? Bir şey seni ona iter ve zehirli olduğunu o an unutursun. Tek hatırladığın şey tadıdır. Tam olarak toparlarsak ne yapmamız lazım? İlk olarak BMO insanı rahatlatır. Ancak obalı ya da bir başka örnek ayağını sıkan bir ayakkabıyı çıkarana denk. Rahatlatmıyor diye kendimizi kandırarak kafamız iyice karışır. Etkileri nelerdir? Geleceğinin yok olması, Yapmamız gereken o canavara silah vermemek, eline ve ağzını bağlamak ve sadece biz istediğimiz zaman yapabileceğimiz bir kıvama gel gelmemiz. Çünkü bu duruma gelince yapmak için bir sebep bile bulamıyorsun. Bu savaşta tek bildiğimiz şey o gölgeyle savaşamıyor olmamız ve onun da zihnimizin en yakınına gelerek bize fısıldaması. İrademizi güçlendirirsek ve ona takmazsak vazgeçer. Belki de şeytansa başka yönden saldırır. Belki de dememin nedeni belki inanmayan arkadaşlar vardır. Relapse olmamızın nedeni ise o anda onunla savaşamamamız ve onu yenemeyeceğimizi anlamamız, sonra da onun eline bırakmamız. Aslında krizler de buraya gelmemize gerek bile yok. O fısıldayacak ve gidecek. Bir kere bakmaktan bir şey olmaz. Zaten herkes yapıyor. Asıl Mastürbasyon yapmazsan olur biter. Bir film izleyelim kendimize geliriz. Çok streslisin. Çok yordun kendini. Dinlenme ihtiyacım var. Dinlenmek senin hakkın. Neden özgürlüğünü kısıtlıyorsun? Neden o sihirli kelimeleri yazmıyorsun? Yazsana. Ah evet dostum. Dur bir dakika neden durdun? Şaka yapıyor olmasın değil mi? Devam etmezsen bundan kurtulamazsın. Senden her türlü daha güçlü. Hem bu sağlıklı ki. Evet işte bu. Rahatla. Biraz sonrası kimin umurunda? Biz bu haz için yaşıyoruz adamım. Hey dostum nereye gittin? Nereye kayboldun? Orada mısın? Biz bunu beraber yaptık. Nasıl kaçmaya cüret edersin? Ben suçlu değilim. Hem ben güçlüyüm. Of yine yaptım. yine aynı hatayı yaptım. Delireceğim. Gerçekten delireceğim. Kurtulamıyorum. Kendimizi oyalarken ondan korkmamıza gerek yok. Çünkü kontrol bizim elimizde ve o gidecek günah olduğundan dolayı yapma diyen arkadaşların tetikleyicilerden uzak dur demesinden tut, kendilerine zarar verdiklerinin bilincinde olan nofap yapan arkadaşların gün saymasından tut. Hepsi bir ilacın parçaları arkadaşlar. Bunların yanlış düşüncelerden harmanlanıp birleşmesi gerek. Öncelikle şunları bilmelisiniz. Nofap krizleri size çok az etki eder. Hani bir misafirliğe gittiğinizde ne zaman yapmak aklınıza gelmiştir? O olmadan haftalarınızı geçirdiğinizi fark edersiniz. Çünkü o süre zarfında şeytanınız meşgul zihninize giremez. Zihniniz meşgul olmayınca bile onu takmamalısınız. Onunla savaşmayı seçersek uğramadığımız ve sadece fısıldayan bir canavarla uğraşırız. Oysa onun gücü sadece fısıldamak. Peki onu isteyen şey ne? Onu isteyen siz değilsiniz.'' Şu an pasif bir şekilde uyuyan, o balığın tadını arzulayan parçanız. Ancak o sadece bir arzu. İnsan o kadar çok şey arzular ki sadece kısıtlamadıklarına ya da erişebildiklerine sahip olur. Ama arzular hep iyi değildir. Hepsinin bir zamanı vardır. Zehirli olmayan bir bala sahip olun. Sahip olun diyorum. Ona erişmeyin. Çünkü bu bir beyin yıkanması. Biriyle kendinizi tatmin edebilirsiniz ancak sahip değilsiniz. Sahip olduğunuz zaman onun yüzüne bakarken bile kendinizi tatmin edebilirsiniz. Aşktan bahsediyorum arkadaşlar. Cinselliğin sahip olduğu bir aşktan değil. Aşk bel altı değildir. Ruhların manevi cennetidir. Ve biz bu anlamı bu saçma alışkanlığa, bu sahtekar şeytana ve hepsinin var olduğu zihnimize tercih ediyoruz. Sonra sahip olamıyoruz ve hiçbir zaman tatmin olamıyoruz. Daha iyisine ulaşamıyoruz oluyoruz. Her insan gibi idealleri olmayan bir yapıya dönüşüyoruz. Parçalanan bir yapıya, bilgilerin depolanamadığı bir yapıya. Bırakmak için tek yöntem izlememek ve şeytanın seslendiğinin her zaman farkında olmak, söylediklerine değil söyleyene dikkat etmek, o balın kokusunu almak için cinsel bir film izlememek ya da bir video herhangi bir tetikleyici. Çünkü o kokuyu güzel yapan sizin onu ne kadar istediğinizdir ve onu istemeniz için hiçbir neden yokken şeytan sadece kokusuna kilitlenmenize neden olur. O güzel çünkü o aşkın bir parçası. Onu yapmak kötü çünkü o aşkın bir parçası. Elimizdeki elmaslara sıradan anlamı yüklemek sıradanlaşmamızdan başka bir şeye neden olmaz. Korkmayın. Çünkü siz bilinçlisiniz ve tekrar korkmayın çünkü siz 5 saniye için tanıdığınız düşmanınızın peşinden gitmezsiniz.